Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Donc euh, bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui ça sera une petite vidéo sur ma saison online avec l'équipe de France. Donc voilà, je vous laisse mettre votre avis sur, de cette vidéo dans les commentaires et je vous laisserai mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Donc voilà, je vous laisse visionner ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Peut-être qu'un jour je deviendrai un grand youtubeur à mon tour. pour cela, il suffit d'un peu d'encouragement et de soutien de votre part. Laisse un petit pouce bleu sur ma vidéo et je te dis bon visionnage à toi. ça va Si tu veux me faire plaisir, clique sur une vignettes au-dessus de ma tête. Celle-là, celle-là ou celle-là.